Блять. Это следы. Всем привет, друзья! Я нахожусь в доме с паранормальной активностью. Этот дом используют как дачу. Сюда приезжают только на лето. Паранормальная активность началась из-за спиритического сеанса, проведенного здесь, бывшей хозяйкой этого дома. Инструкцию по проведению данного ритуала передала ей ее прабабушка. В 20 веке было популярно проводить данные сеансы и связываться с загробным миром. Но когда ритуал попадает в неопытные руки – это может закончиться плохо. Что в принципе и произошло здесь. Тут все то же самое, как и в других домах с паранормальной активностью. Шум, передвижение предметов, шаги, голоса. Я применю свисток смерти и проведу сеанс ЭГФ, чтобы узнать с кем или чем я имею дело. Я покажу вам все, что здесь происходит, и после применю свою энергетическую ловушку. Итак, друзья, вот этот самый дом. Э, здесь э, небольшая пристройка типа летнего дома. Ну, здесь хранят все вещи, которые относятся к огороду. Лопаты, вилы, лейки и прочее. Пока вот за это время, что я здесь нахожусь, ничего такого паранормального не происходило. Были какие-то стуки. Ну, возможно, это что-то что-то обыденное, типа мышей. Сейчас буду применять свисток смерти. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Жаль, камера не передает всей вот этой атмосферы, которая сейчас находится здесь в доме. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Ты жил в этом доме? Как ты сюда попал? Как ты оказался в этом доме? позвали при помощи спиритического сеанса. Ты при жизни знал хозяев этого дома? Как ты умер? и когда. Как именно это произошло? Тебя кто-то толкнул или ты сам упал? Почему ты не покидаешь этот дом? тебе нужно покинуть этот дом. Ты мешаешь живым жить в этом доме. Поэтому тебе нужно его покинуть. любимая одежда. Это где-то в комнате, это не СГФ. Тут рюкзак какой-то женский плащ. Ты еще здесь? Кто это плакал? Вообще не буду. то ли подкрываться, то ли в шкафу, или где-то в этом углу. Эм, друзья, я сейчас не буду применять ловушку, энергетическую ловушку. Я покажу вам, что происходит в этом доме, а потом только уже применю. Потому что если я сейчас ее применю, то все закончится. Так, друзья, уже начинает темнеть. ПГФ. Все, прекратили отвечать. Но тут шум. Меня все не дает покоя. Тут плач. Такое чувство, как будто кто-то зеркало хочет вылезть. что-то там нужно будет ночную камеру поставить. Так, поставил здесь ночнуху. Мне кажется, это гремели банки. Да, и одну ночную камеру я поставил в той комнате. Пойду теперь ожидать. В комнате, возможно, еще проведу сеанс ЭГФ. теперь я думаю, что надо эту камеру здесь оставлять. по ЭГФ тишина. Активность в доме есть, уже стемнело. Ну вот сейчас еще побуду немножко, применю ловушку и поеду домой. Дай мне знак, если ты здесь. Так, друзья, сейчас я сделал минимальный свет, чтобы не сильно так светло было. Возможно, свет пугает эту сущность. еще, потому что кто-то зашел в дом. это уже мне не, не нравится. Он начал себя агрессивно проявлять. Opa, opa. Так, я думаю, что пора уже мне отсюда уходить, применять ловушку. Так, друзья, я сейчас взял тепловизор. Пойду с тепловизором. Так, это моя ловушка. Не понял. Что это? Похоже, будто бы чья-то рука. отражение, что ли? В телевизоре. А, точно. Да. Напугало. это уже не мое отражение. Блять. Посмотрите. я на свете со теплом. это лицо. Это пятно. Так, друзья, буду я, наверное, сейчас все же уже включать мою ловушку смотрите. Сейчас это свет. леденок Что сейчас было? врубаю, врубаю ловушку. И поставлю тепловизор тоже. Ожидаем. Ловушка включена. Ух ты. О, Так, друзья, сейчас еще немножко тут побуду. Нужно убедиться, что сущность попала. И неизвестно, одна она здесь или нет. Возможно такое, что она здесь и не одна. Но как уже было в прошлых прошлом моем опыте э, в, в доме было несколько сущностей, но они прятались. Сейчас одна попалась. Мне нужно выяснить э, до конца, сколько здесь их. Может, было всего одна. Итак, друзья, э, сейчас я отправляюсь домой. Что касаемо сущности, то если здесь есть еще какая-то сущность, то она по-любому себя проявит и об этом мне уже сообщат хозяева этого дома. Потому что я сейчас э, провел сеанс со свистком, э, в доме тишина, э, пробовал опять включить ловушку, ловушка не срабатывает, ну, потому что в доме, мне кажется, уже нету паранормальной активности. Либо, либо это может быть, как э, было в прошлом моем опыте, Э, когда в доме было несколько сущностей, они все прятались. И, и потом я их по очередности вылавливал в свою ловушку. Поэтому, друзья, все, я покидаю этот дом. Надеюсь, что э, я избавил этот дом от паранормальной активности. Здесь все будет теперь тихо и прекрасно. Обязательно, друзья, заходите на мой телеграм-канал. Э, там я захожу, бывает, в чат. В общий, у нас есть общий чат. И общаюсь со всеми. Все, друзья, всем спасибо и всем пока.